किस्क किया था हमने भी हम भी रातों को जागे थे किस्क किया था हमने भी हम भी रातों को जागे थे कोई था जिसके पीछे हम भी नंगे पांव भागे थे